وهو إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقد من أمره إلا في كتابه إن ذلك على الله يسير وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا الكتاب إن ذلك على الله يسير